kawan-kawan youtuber jangan lupa subscribe like komen, dan share sore ini saya berada di Kamen Mertame Batu Haji Ngepok ulang tahun Marga Sirait yang ke 28 kawan-kawan youtuber mari kita saksikan